دول زول مطرقة اوكي اكمل ازاي انا ما شاء الله برجع بسرعة اوكي انا انا قلت معايا في الاوضة ولا ايه سيفت فيني ده هي. الحمد لله هو واقف بره ورينا يا ابني نروح فين انا عايز اخلص حكايه الراجل ده مية وخمسة لا انت اقعد لي على جنب انت مش قتلك ازاي مية وخمسة امال احنا بنعمل ايه في الدور التاني لا لا ده في التالت ارمهولي على جنب شوية خلينا ورا الدكتور ورا. آه، بكرة يا باشا حين في الدور التالت جيمي بيتحول ولا ايه؟ ما انا لازم اعديك عشان اعرف اعدي هاي عدي يا جيمي عدي يا جيمي فوق عليك وعلى قرعتك اوكي انا سامع صوت انا عايز انا مش عارف امشي ازاي ما هي دي المصيبه شكله هيقفشني على فكره اوكي مش هينفع صوت النجوم اه الشت كنت لازم اقفل صوت النجوم ازاي ده باشا باشا الجدع اللي بقى. بسم الله ايه ده please اطلع please اطلع انا كده انا كده اتعلم عليا صح؟ انا كده اتعلم عليا انا قاعد جوه الاوضه طب انا المفروض اعمل ايه؟ يا طلع طلع صح؟ مش في الأوضة يا ابني ما ينفعش تجري على طول يلا يا نجم ايه بقى لا مش طالبه تقفش يا جدعان دوس كليك مرتين You need to run to the door, get out, then use the key to close the door. لو معاك مفتاح الأوضة لا ايه ده مش مش في الاوضه مش في الاوضه اهو بعمل زي مش في الاوضه اوكي الحمد لله مش في الاوضه يا عم طلع الحمد لله الحمد لله انا عايز اطلع اوصل للاسانسير I'm here نجس ما انت نجس وش شمال بسرعه بسرعه الدور الاول 105 ما امك بقى السلام عليكم إيه؟ اوه فين مية صوت حد بيعيط 2017 سبعة بسم الله الرحمن الرحيم مية 180 فين وخمسة بكره الحاجات دي مية ميوت انتوا بتهزروا يا جدعان مية وخمسة فين؟ الهبل ده مية خمسة فين؟ وده من غير باب Is anyone there? يا عم انا كنت عايز اخلص قبل ما يجي انا عايز ريست ريست عشان عشان اخد فرصه قبل ما يجي اخد فرصه قبل ما يجي مايتي باي باي باي باي يا عم هنزل تاني بس طب ما نخلص اصل هو بي بي بي اما بتنزل من الاسانسير بيديك سيكه قبل ما يجي فاهم ده بيقول لي على مكان ال الأوضة دي دي ضلمه anyone there? Hello? Oh. Is it Harvey? Yes. Musaddas. Who does the gun belong to? It was mine. Belonged to my father. Still had a few rounds but. Musaddas Was there a fire at the hotel? أسأله في إيه؟ لازم تسأله السؤال الصح دي When you said you'd heard the story somewhere before, does that have something to do with what you said about the scrapbook? It came straight out of it. Yes. As soon as I found that scrapbook, I knew where Jimmy had got it from. It was the same, down to every detail. Dur i لازم احاول الاقيه انا قلت بما اني في الدور ال- التالت آه،, آه يعني اعمل الراجل ده لازم تلاقي سين حاجة حصلت وبعد كده تسأله عليها مع حاجة مع حاجة انت لقيتها فهمت؟ بس انا عايز اروح للدكتور بس آه، جيمي هيبقى بره البوصلة هتقول لي اروح فين هنا بنجامين ما يجيبني جيمي يسود خب سمع صوت الخبط بتهزر انا ناقصك استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم مين اللي بيخبط ده السلام طلع ولا بيستهبل طلع ولا بيستهبل قلت له والليله بنت المتضايقه لعبه بنت كلب طلع طلع طلع ايه ده حلو بنلاقي حاجات دي حاجه كويسه مرايات مكسوره مين اللي بيخبط اوبا اوبا اوبا معلم اي اوضه بنت متضايقه انا مت انا مت انا مت, أنا مت. عدي عدي يا ابن الكلب عدي انت بتستهبل ولا ايه؟ انت بتستهبل؟ السرير بيخبط امشي Bye bye. Bye bye bro. عملت بالصباع ده اف يا عم الدور التالت ده انا مش عارف مين اللي بيخبط ولا بينايل ايه حد بيعيط 105 105 105 الناحيه دي مية واحد يا كابتن يا محمد مش ناقصاكوا النبي ها هي دي هي دي عايزين نسأله الأسئلة الصح بس يا أخويا بس يا بابا بس يا بابا عيب عليك عيب على سنك ايه ده؟ كان يسالوا على دي Is someone there? ايوه ايوه هو هنا ايه ما جيت هنا ليه استنى بقى لازم اشوف المرايه Is someone there? اوكي لي اروح فين انت فين بقى؟ جايبني اشوف الخشبة دي ولا خشبة متعلقة في أوضة الدور التاني اه انت انت عرفنا في الدور التالت الدور التاني تاني معاك يا جيمي لازم اروح للاسانسير وهو بقى هنا طبعا Coming in. بطأ اكزت ازاي اطلع ازاي اوبا المفاتيح بتاعت الدور التاني مش عارف امشي سيف سيف سيف كده عيب عيب هي دي يعني لا مش دي يا عم خش كده خش كده من ام الدكتور فين ايه دي اوكي تعال نكلمه Is someone there? عم انت عمال تتنطط على فكرة مش بيس كده Is it Dr. Bose? How did those mirrors get broken? I didn't see them. اه المرايه دي تبع التاني دي بقى Where did the wooden paddle come from? I don't know, but Jimmy found it. اوكي اخر حاجه الحقنه الطمع الخشبه It's when you said Jimmy refused to let you administer his medicine, is that connected to what you said about the wooden paddle? Jimmy said I used the paddle to beat yes. him. I would never use violence against a patient. It ground they're in. ما قفشنيش ولا مرة أنا بقيت حريف ازاي هو ورايا صح انا مت انا حاسس انه ورايا ممكن اروح الاسانسير ولا ايه هو واقف هناك ينفع اروح للاسانسير تيجي نجربها Bɔbɔ in fana امشي ورا البوصلة ايه ده فين النور هناك في المكتب اها I would never use force like that on a patient, Mrs. Hall. It goes against everything I believe in. You have to understand he's making it all up. Dr. Bose? I saw you trying to explain what happened with Jimmy. You seemed desperate. سنك والله Hello? Hello? الوصلة قالت لي أنا مكان غلط الشيك على المراية ده أنت فين؟ أنت فين أنا بدور على أمك؟ إيه؟ عند المانيكنز؟ أمال عند المانيكنز يعني كنز وجنبهم ترابيزة انت في التالت انت اقعد لي على جنب انت ماني يعني كنز وجنبهم ترابيزة هنا يعني Is someone there? Is someone there? ميتين وستاشر 2016 ايه القرف ده الأوضة دي لا دي ما فيهاش مانك Is anyone there? مش دي في آخر الطرقة الناحية التانية أنا عايز ريست عشان ما يقفشني ما, ما يقرفنيش إنه إنه 16 دي أجيبها إزاي دي؟ إشارة البوصلة 200 زفت 16 دي اما نروح جدعان اللي مش فاهم اللعبه اللعبه ببساطه انت محبوس في اوتيل مع جيمي الكلب ده وبتكلم الارواح عشان تعرف اللي حصل لهم في الماضي كل ده في ليله واحده قشطه عشان جيمي ده مختل عقليا عشان اجيب الزفت لا لا عايز الاسانسير المانكن هنا في الدور الثاني يا ربي ممكن اشوفها من غير الاله اوروبي لقيتها بعد ما قفشني لازم اروح الاسانسير عايز عارف المتاهه بسرعه بسرعه لازم اجيب البتاع من الدور الاول انا مش حافظ مكان البتاعه دي فين برضه انا مش حافظ مكان مش عاملين الفتح اللي الراديو هنا ايوه ايوه ايوه 16 يا بيه رب اعرف اوصل لها تاني ميتين وستاشر الناحية اليمين سيف بقى انا هتتعلم عليا اه لا ماشي الحمد لله الحمد لله عم الأوضة بنت الكلب دي فين؟ فين؟ die Überhänge someone لا هو جابك عشان تشوف البات بس هو بقى في حتة تاني لازم اشوف المراية هو بقى في حتة تاني انا شايك على الأوضة بدل ما فيها في المرايه يعني كل عمال يجريني وراه انت فين انت فين لا جنبي اهو يا نص 216 لا هو جنبي ده في التالت فاكس ازاي اكلمه طارق someone there? ممكن الحمام بتاع 216 abençoe. ميتين الكلب ده حطني في اوضه ضلمه فين هو مات ايه اللي جابني الدور التالت مين اللي بيخبط امشي امشي فين مين مين انت ايه ده ايه ده Film. الحته لحقت تليل تيجي الاوضه من الاوضتين دول كانوا بيخبطوا لما جيت سكت que بتاعه وروح التالت او نيجي التالت التالت اسهل تعالى نيجي التالت الاول التالت كان بالاسانسير على طول جيب الجهاز وتعالى التالت خبط على الباب uma vez مبروك عليك بص من العين السحرية من 308 شويه مثلا اصل جيمي بره Is it Harvey? فين يا جدعان؟ اقف فين؟ اقف فين؟ اقف فين عشان اسمعه؟ جيمي الكلب بره جمال ام جور انت جاي ايه انت ايه بقرعه امك دي هو هنا هنا انا هخش انا في 308 ما بيردش بص الصوت قريب بس مش Is it Harvey? butter. Is someone there? I can hear you. Oh, oh, I know. Is it Harvey? Yeah, it's Harvey. I saw you shouting, telling Jimmy to admit he lied. Did he? set of little traps for me. Some of them not so little. Okay, انا عايز اساله حاجه مع دي صح آه نساله دي مع السكراب بوك بتاعه ده When you said Jimmy started setting traps for you, does that have something to do with what you said about the scrapbook? غلط جدعان دي مع ايه دي مع ايه يعمل له ترابس ترابس يبقى مع ممكن مع مرايه How did those mirrors get broken? I don't remember that. المرايات مش تبعه دور على scrapbook في 308 ما انا معايا scrapbook اهو معايا اهو scrapbook عمل له traps عمل له traps يبقى مع ايه مع الصور ممكن Sorma. When you said Jimmy started setting traps for you, is that connected to what you said about the fire in the hotel? لازم اسال الصح يا جدعان مش العصيان ما اظنش انها العصيان سألوا مع ايه المرايه لا في المسدس مش عارف ما ايه خاتم ما اظنش ليه علاقه بيه يعني انت بتسال دي مع حاجه يعني ان هو جاله هنا وبيقول لك عمل له traps ايه بقى ال traps connect ايه فين Who did the wedding ring belong to? سألوا عليهم When you said Jimmy started setting traps for you, is that connected to the wedding ring? Maybe. Maybe. لا عايزين حاجة أكيدة كده فاضل المسدس بقى مفيش أو لا في دي لا دي ممكن دي used to carry copper wire around him no idea دي صح السلك When you said Jimmy started setting traps for you, is that connected to what you said about the coil of wire? لا فاضل فاضل مرة يا جدعان فاضل مرة مع العصيان بقى وخلاص السلك تبع الدكتور في سلكين هو بيقول لك هارفي didn't find an هارفي didn't find an answer مع, مع ايه مفيش الا العصيان What were all the cricket and baseball bats for? I kept them. In Oh, case I yeah. needed them. اوكي يبقى دي مع دي When you said Jimmy started setting traps for you, does that have something to do with what you said about the cricket and baseball bats? اللي ميبي ما تقول لي حاجه عدله يابا المرايه بيقول لك I don't remember اسألوا على الودن بدل Where did the wooden paddle come from? It was under the counter in reception. I don't know where it came from. اه عند الريسبشن نسأله دي مع البدل When you said Jenny started setting traps for you, is that connected to what you said about the wooden paddle? I don't know. اوكي مفيش الا المسدس بقى When you said Jimmy started setting traps for you, does that have something to do with what you said about the gun? هنخسره يا جدعان في ايه تاني مفيش الا دي في دي كمان هارفي didn't find the answer اوكي معانا ايه تاني مش الشيف هات ممكن يبقى دور مثلا منظر ايه مع ايه دي مع السلك ده يقول لك عارف he didn't find the answer فهو ما يعرفش ايه الوشنج لاين ده اصلا ما ايه يا جدعان ما, ما السلك ده ما, كاتب لك عربي didn't ان هذا انسر صفر When you said Jimmy started setting traps for you, does that have anything to do with what you said about the sword? الراجل هيروح traps traps traps ما عمل لك ايه traps traps traps traps يعني ايه uh, I saw Amy lying at the bottom of the stairs. What happened to her? She fell from the top floor down the stairs. I knew Jimmy was behind it. He had to be. I saw Dr. Bow spitting out blood. What happened? He learned about Jimmy the hard way. Jimmy's pranks always went too far. مش عارف مش عارف انا انا استعملت كل حاجه ها سلام مسدس تاني I saw Dr. Bose trying to explain what happened with Jimmy. He seemed desperate. He was worried about what else Jimmy would make up about, and he was right to be. Eh. انا دلوقتي معايا لازم تسال السؤال الصح هو بيقول له سكراب ويخبط على الباب يبقى سالته على دي قال لك ميبي سالته على المسدس حاجه من الحاجات القديمه بيقول لك ليه علاقه بالدكتور دي ملهاش اجابه ايه ايه معايا ايه تاني السيف لا دول كانوا بتوعه مفيش الا دي بقى اسالوه على دي وخلاص يلا جود لك When you said Jimmy started setting traps for you, does that have something to do with what you said about the turpentine and lighter? I don't know. Maybe. ميبي لا مش هي برضه اوكي ناخد مع ايه تاني ايه لسه مش معاك لازم تدور عليها اه يعني ممكن الحاجه اللي هو اوكي اوكي اوكي When you said Jimmy started setting traps for you, does that have anything to do with what you said about those violent pictures? Maybe, maybe, maybe. شكلي هفك منك يا سألته في كل ده When you said Jimmy started setting traps for you, does that have something to do with what you said about the diazepam? يا عم روح When you said Jimmy started setting traps for أنا عايزه يروح في you, is حاجة that connected to what you said about the suitcases? يلا غرفة ده الدكتور كان في الدور الأنهي التاني التاني عند كلام موضوع الثاني عند الملكنز الثاني عند الملك ميتين وستاشر يا رب اعرف اروح لها ميتين وستاشر 2016 دي بتوفي ايه اللي ورا اللي ورا هناك بقى في سين لازم اشوفه هنا هنا في حاجة هنا هنعمل ايه بقى في سين هنا المفروض اشوفه اشوفه ازاي التاني كان من عين السحريه ده اشوفه ازاي 216 ودي ايه بقى ايه شوفنا العين برضو انا عارف انت فين انا عارف انت فين اوه 219 اه ما انا عارف أوه. مش عارف تحتش الدرج بتاع لا ده ففاية درج ايه بتاع 216 فين الدرج اللي بتقول عليه You يا can't ابن get away from الكلب it that easily, Jimmy. I think we should start again, don't you? انت Why عملت don't حاجة you فيه؟ do what I asked you to do this time? That would be a good start, wouldn't it? الدكتور عمل فيه حاجة على فكرة Is it Dr. Bose? عملت ايه فيه؟ I saw you sitting on a bed talking to Jimmy. What were you doing? I thought when he realized he'd been caught lying, he'd start to engage with me and do what I asked. Instead, he just made up another lie. Only this one was much worse. The worst. ايه قال ايه؟ قال ايه؟ ليها علاقة بالباتس؟ What were all the cricket and baseball bats for? Who did the wedding ring belong to? I don't know. إيه دي مع ال You said Jimmy made up another lie about you. A much worse lie. Does that have something to do with what you said about the cricket and baseball bats? غلط يبقى دي مع دي You said Jimmy made up another lie about you. A much worse lie. Is that connected to what you said about the wooden paddle? احنا كده هنخسر الراجل كذب على ايه؟ عمل ايه؟ عمل ايه؟ عمل ايه؟ Was there a fire at the hotel? Well, I never heard about that. معرفش حاجة عنها ما شافش المرايات מעשה לא על You said Jimmy made up another lie about you. A much worse lie. Does that have anything to do with what you said about the washing line and rolling pin? S- scrapbook? I don't know. Maybe. Scrapbook. You said Jimmy made up another lie about you. A much worse lie. Does that have something to do with what you said about the scrapbook? Jimmy accused me of there you are. the worst crime possible. He took it from a newspaper story he'd read. He was making it all up. خد الراجل ولا ايه الارض الارضي عند الباب Question items. Exagero fogo, agora. حي في الأوضة؟ جي جي اشتغل في داهية عايز اروح الاسانسير الارضي الارضي الارضي bye bye bye bye حبيبي ويخرب بيت امك كان في قفايه خبط ده يخرب الفزعه دي في ايه بيقول لك انا انا عامل كنترول Who does the مسدس gun belong to? Harvey owned it. I didn't like it being in the hotel. مضرب هو عمل ايه ما مع ايه When you said you decided to take control once and for all, does that have something to do with what you said about the crickets and baseball bats? جدعان مع ايه When you said you decided to take control once and for all, does that have something to do with what you said about the gun? لا عمل ايه؟ مش الجا لا مش المسدس شنع نفسه؟ When you said you decided to take control once and for all, does that have anything to do with what you said about the washing line and rolling pin? ظرف الأحزاب واحده شربها خمره نطت من فوق ها ده الشارع نفسه في في البدروم <laughs> ما تكافر ما خلاص ما هم كانوا هيسجنوه بيقول لك ملوش مستقبل ولا بتاع يعني اتعمل له report واتنيل ب 60 نيله فحياته خلاص جحيم نهار الساعه لحظات واحدة خمرة واحد تاني إحباط رب يا رب فكنا من التحيات يا رب والنبي مش مش عايز ابقى زي الناس دي يا رب والله يا رب والنبي والنبي ادعوا لي يا جدعان والله ادعوا لي يا لهوي اف ده بتجيب لي حاله نفسيه يا عم الحاج تجيب حاله نفسية. الله اعلم بقى التاني هيبقى ضرب نفسه بالطبنجه صح؟ رب والنبي مش عايز اشنق نفسي مش عايز اشنق نفسي رب والنبي ما هو زي ونبيل يا عم انا انا نفس الحوار اللي هو انت في التحيات والليله دي فاهم فهو مستني مش شانق نفسه بعدين بقى الناس اللي عماله تقول لي اتنيل على عينك العب رعب وبتاع بص الرعب بص الرعب انا عايز حاجه الواحد يتفاعل بيها يا جدعان حاجه الواحد يتفاعل بيها مش مش بتديني افكار انتوا هتودونا في داهيه على الله يخرب بيت ام الرعب تجيبوا لنا حاله نفسيه والله العظيم افتح الجهاز لا خلاص مات انت بتكلمهم لغايه ما يموت Is it Dr. Bose? Is it Dr. Bose? Is it Dr. Bose? Yes, it's me. شنقت نفسك يا اهبل I saw you tying a rope around your neck. You killed yourself. Why? اهو I'd حضرتك had enough. How There was no going back. My life was over anyway. Hello? Well... انطهر يا الراجل انطهر يا رب يا رب والنبي استويت والله يا رب قال ان شاء الله ما انا اون بيل يا باشا هو زي حالتي بالظبط انا اون زفت الظابط النهارده بعت لي ايميل يقول لي في حد تاني دلوقتي مسك الحوار وهم شالوا من الحوار حياتي جحيم جحيم اعمل ايه طب اسيب البلد واخلع ولا اعمل ايه اه يا انا اجيب لك احباط anyway يا جدعان آه، الف شكر لكل الناس اللي بتتفرج الناس اللي بتتفرج الناس اللي بتشير الناس اللي دعمت طبعا آه، اشوفك بكره ان شاء الله بالليل بكره مفيش رعب عشان انا جالي حاله نفسيه اصلا وفي ميمز ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وابوس ايدك ادعي لي ادعي لي بجد عشان ما بقاش زي المنظر ده اللي هو مفيش فايده واقوم خانق نفسي ولا حاجه ادعي لي يا بيه الف شكر يا جدعان وما صلاش الفجر روح صلي